Čus. Je sobota 21.5.2022 a tohle je brána do eh, zamecké obory, dalo by se říct, v Liblicích umělníka, což je samo o sobě chráněné území. A ještě v rámci toho chráněného území je další chráněné území, které dnes bude předmětem našeho zájmu. A tady přichází J.K. Botanicus, Vyladěnka Pohodka, Lízátko Kroxy, pohodový Orchid Hunting Season 2 Episode 4. Tohle je vlastně to vnitřní chráněné území v tom širším chráněném území a chrání se to proto, že tady rostou orchidejky. jako strakatý listy, by nám mohla i snad Hanka uznat, že to je, že to je majá list. Tohle to je prstantet májový, počkej, počkej, počkej, počkej. Hele, to je J.K. Botanicus. Tady dělá daleko hledem pozorování. My si myslíme, nebo počkej, počkej, počkej, počkej. Že tohle to je ten stavač bahení. Str strakatý listy to nemá, jo, má tu bejt. Je, je oproti těm prstnacům dost ještě nerozvinutý. To budou ty bahňáci, to, tohle to, to, to je. Taky zajímavá kytka, ty vole. Furt něco zajímavého je krasovce, majáky, peckovka, tamhle tyhle, ty fialový šílenství. Na to občas nějaký ten militaris. Tak tady Jackie de Botanicus objevil nějakou bílou, bílou verzi něčeho. Nevíme čeho. Tak tady ještě jedna, jedna taková lokalita tady s těma vojákama. Jich je tady na jednom místě najednou docela, docela dost. Taky je orchidejka tohle. Teď jako nevím z hlavy jaká.